ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ದೋಸ್ತು ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಒಂಬತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ರೇಟ್ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಓಮಿನಿ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಐದು ತರ್ಡ್ ಓನರು ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಇದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಬ್ಲಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಹೈ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿರೋಂಥದ್ದು ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗಳಿದೆ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಏಳ್ನೂರ ಇದು ಬಂದು ಏಳ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ತನಕ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸದು ಗಾಡಿಗಳು ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟೂ ಬಂದು ಒಂದು ಇದೇ ಇದೆ ಜಿಪ್ಪ ಇದೆ Tata Zip K thirteen passing B eight three four one ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೂ ಇದು ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡಿನೂ ಟೋಟಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ನುಗ್ಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನು ಚಾರ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಟ್ ಕವರು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಟೈರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಪೇ ಇದೆ ಅದು ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಒರಿಜಿನಲಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಥರದ್ದು ಹೈಟ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಟೈರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಮಾಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಡೋರು ಗೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಡಗಾಡಾಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಮಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಆಪೆನೇ ಇದೆ ಆಪೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಷಿಂಗು ಇದು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬಾಡಿ ಬಂದು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಟೈರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟೀರಿಯರು ಸೀಟ್ ಕವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಕಲರಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ ಕವರು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಬಂದು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆ್ಯಂಗ್ಲರು ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಟೇಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಇಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಕಲರಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಶೇಪೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಬಾಕಿ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ K zero six double A three eight nine four ಈ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಯರು ಅಷ್ಟೇ ಟಯರು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೇಮ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಲುಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದೇ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಇದರದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ನೀಟ್ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ negotiable three lakh thirty thousand negotiable with ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಲೋನ್ ಇದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದವರು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡೇನೇ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಪರ್ ಇದೆ ಬ ಈ ಬಂಪರ್ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಏನು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಸಮೇತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಡಿಸೈನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀಟಾಗಿದೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಗಾಡಿ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಬಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಬಿನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಓವರಾಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅವರೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸೀಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕು ಬ್ಯಾಕು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದು ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ Tata Ace Magic Mantra Magic Mantra latest update model update version ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಬನ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡು ಇದು ಬೊಲೆರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾಳೆ ನಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಕಂಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಗೋಡನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿಗಳು ಅಶೋಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಬೇರೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ದೋಸ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಇದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ